በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት ይቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በይቅርታ በርራዬ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ከዚህ ደቂቃ ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትን የአምላክነትን ስራ እንድሰራልን በዓለም ላይ ያለውን ይህን ክፉ መከራ በቸርነት በይቅርታ በርራዬ እንድታሳልፍልን በዓለም ላይ ያለውን ጦርነቱን፣ መለያየቱን፣ በሀገራችን ላይ የተከሰተውን መከራ ሁሉ በቸርነት እንድታስወግድልን ወገኖቻችንን ከአይነ ሞት እንድትጠብቅልን ሁላችንን በያለንበት በረድኤት እንዳትለየን ፈቃዱ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ካህልነት፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ እስካሁን ድረስ በሰላም በህይወት። ያደረሰን ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እያል ዛሬ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ እለቱ አርብ ነው። ቀኑ 27 ሸሩ መድኃኔዓለም ነው። ሁላችንም ይህንን በማሰብ እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ብሎ የተቀበለውን መከራ እያሰብን እግዚአብሔርን እንድንማጸን ያስፈልጋል። በብዙ ፈተና በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት በርትተን መጸለይ በርትተን ወደ እግዚአብሔር መጮህ ይገባናል እና እግዚአብሔር በያለንበት በጸሎት እንድንበረታ በእምነታችን እንድንበረታ እግዚአብሔርን እንድንማጸን እሱ ኃይሉን ብርታቱን ይስጠን። ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቀን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትንሽ ቃል እግዚአብሔርን አብረን እነጋገራለን። እለቱ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ነው። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ለእኛ ቤዛ ሆኖ የሞተበት ቀን ነው። ይህንን ቀን በየጊዜው በየሰዓቱ ማሰብ ይገባናል። ህይወታችን የህይወታችን ታሪክ እዚህ ላይ ነው የተመሰረተው እና ስለዚህ በመጠኑ ከእግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን። ይህን የፈቀደልን እና በዚህ መልኩ ደግሞ ዳግም እንድንገናኝ ስለወደደልን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለዛሬ ለትምህርታችን ርዕስ አድርገን የምንወስደው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች የጻፈውን መልእክት መነሻ በማድረግ በመጠኑ እንነጋገራለን። የትምህርታችን ርዕስ ወለነሰ ተሳያጠነ ክርስቶስ መርገማ ለኦሪት እኛንስ ክርስቶስ ከኦሪት መርገም ዋጀን እኛንስ ይላል ንባቡ። እንግዲህ ስ የተጫነበት ራሱ ምክንያት አለው ማለት ነው። ያልተዋጁ ወይም መዋጀት የማይፈልጉ ይህንን የክርስቶስን ማዳን የማይቀበሉ ወገኖች ስላሉ ለእነሱ ይብላኝ እንጂ እኛንስ ክርስቶስ ስለእኛ የኦሪቱን መርገም በመሸከሙ ከኦሪት መርገም ዋይቶናልና መጽሐፍ በእንጨት ላይ የተሰቀለ ሁሉ ርጉም ነው ይሁን ተብሏልና ብሎ ርጉም ይሁን ተብሎ ተጽፏልና እኛ በክርስቶስ አምነን የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ እንድናገኝ የአብርሃም በረከት በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አሕዛብ ይመለስ እንዲላል ይላል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ገላትያ ምዕራፍ አምስት ማነው ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ የምናገኘው ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ የምንነጋገረው አንዳንድ ኃይለ ቃላት በዚህ በስልሳ ስድስቱ አላግባብ የተቀመጡ ቃላት አሉ። እነሱንም እናያለን። በውስጡ ትልቁ ነገር እኛ ከክርስቶስ ከኦሪቱ መርገም ማለትም ከኦሪቱ ብቻም ሳይሆን ከአዳም ጀምሮ ያለውን ነው። የኦሪቱ በሙሴ ጊዜ የተሰራ እርግማን ነው። መርገም፣ እርግማን የምንላቸው ነገሮች ያው ሰው ሲሰራ ያን ነገር ሲያከናውን የሚነገሩ ወይንም ደግሞ በሰው ላይ የሚደርሱ ነገሮች ናቸው እና ያም ሆነ ይህ ከአዳም ጀምሮ የነበረውን መርገም ሁሉ ነው ክርስቶስ ያጠፋልን እና በክርስቶስ በማመናችን ከሙሴ ጀምሮ ያለው ሳይሆን ከአዳም ጀምሮ ያለውን ነው እና ሰዎቹ እሱ ይሄን ያለበት ምክንያት ሰዎቹ በሙሴ ከሚገባ በላይ ስለሚመኩ ሙሴ ብቻ ነው ሌላ እንትን የለም ስለሚሉ ነው እና እኛ በሙሴ አምላክ አምነናል። የሙሴ አምላክ ከኦሪቱ መርገም ነፃ አውጥቶናል ነው። አሁንም ዛሬም ቢሆን ማንኛውም ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኖ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ከኖረ ከማንኛውም መርገም ነፃ ነው። ከመርገም ነፃ ያደረገን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እዚህ ላይ የምንነጋገረው ገላትያ 3 13 ላይ ነው ይሄ ነገር ያለው እና ትኩረት የምንሰጠው በሚገባ ልናጠናው የሚገባው በክርስቶስ ላይ የምንናገራቸውንም ቃላት ለክርስቶስ የምንሰጣቸውንም አረፍተ ነገሮች በአግባቡ ማየት ይገባል። እና ስለዚህ ትኩረቴ ወደዛ ነው የሚሆነው እና ሁላችሁም እንደዛ እንድትመለከቱልኝ ይፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ጥቅሱ ከየት እንደመጣ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በኦሪቱ የተጠቀሰውን ነው በኦሪቱ የተጻፈውን ነው የጠቀሰው እና ኦሪቱ ማንም ሰው ለሞት የሚያበቃውን ኃጢአት ቢሰራ እንዲሞትም ቢፈረድበት በእንጨት ላይ ብትሰቅለው በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነውና ስጋው በእንጨት ላይ አይደር ነገር ግን አምላክ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ የሰጠህን ምድር እንዳታረክስ በእርግጥ በዚያው ቀን ቅበረው። ይሄ ማለት ነው እንግዲህ በእንጨት የተሰቀለ ርጉም ነው ይላል መጽሐፍ ብሎ የጠቀሰው ይህንን ነው። በኦሪት ላይ በሙሴ ሕግ እንዲህ ተጽፏል እና አንድ ሰው በደል ይሰራል። በደል ከሰራ በእንጨት ላይ ይሰቀላል። በእንጨት ላይ በመሰቀሉ ምክንያት ደግሞ ሰውየው ርጉም ይባላል። እርግማን አይደለም። እርግማን ተግባር ነው። እርግማን ሳይሆን የሚሆነው ርጉም የተረገመ ማለት ነው የሚሆነው እንጂ እርግማን አይደለም ሰውየው የሚሆነው እርግማንና ተግባርና ገባሪና ተግባርን አለመለየት ነው ይሄ እና ይላል አለ። በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ከኦሪቱ መርገም ወይንም ከኦሪቱ እርግማን ነፃ ወጣን በእንጨት ላይ በመሰቀሉ ማለት ነው እንጂ አሁን እንግዲህ ይህንን ቃል በገላትያ 3 13 ማን በገላትያስ 13 በ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ተጽፎ እናገኘዋለን። ይህንን ነው ማስተካከል የሚገባል። ምክንያቱም በክርስቶስ ላይ መነገር የማይገባው ነገር በክርስቶስ ላይ እንዲነገር ተደርጎ ነው የተጻፈው። ምንድን ነው የሚለው? መጀመሪያውን ትክክለኛውን ንባብ አንብቤላችኋለሁኝ። ትክክለኛውን ንባብ ምናልባት ዳግም ለማየት ካስፈለገን ትክክለኛው ንባብ መሆን ያለበት? እኛስ ክርስቶስ ስለኛ የኦሪትን መርገም በመሸከሙ የኦሪትን መርገም ነው የተሸከመው እንጂ እርግማን አይደለም። ክርስቶስ በኦሪትን መርገም በመሸከሙ ከኦሪት መርገም ዋይቶናል ነው ትክክለኛ አባባል መሆን ያለበት። በዚህ በስልሳ ስድስቱ የምንመለከተው ግን ከዚህ ለየት ያለ ነው። በገላመና ምንድን ነው የሚለው? ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ነው የሚለው። ክርስቶስ እርግማን ሆኖ፣ እርግማን ሌላ፣ ርጉም መባል ሌላ እና እርግማን ሆኖ ግማ ዋጀን ተብሎ ተጽፏል። ይህ አባባል የቋንቋ እጥረት ወይም የቋንቋ እጥረት የማስተዋል ጉድለት ከማስተዋል ጉድለት የተፈጠረ ስህተት ነው እንጂ ክርስቶስ እርግማን አልሆነም፣ እርግማንም አይባል። ይህንን ነው በትኩረት ማለት። ምክንያቱም በክርስቶስ እያመን በክርስቶስ ላይ ሊያርፉ የማይገባቸውን ቃላት በክርስቶስ ላይ ማሳረፍ ስህተት ነው። ይህንን ስህተት ማረም ያስፈልጋል። ይሄ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። ክርስቶስ እርግማን አይደለም፣ ርጉምም አይደለም። ልብ አድርጉት። ስለኛ እንደ አንድ ርጉም እንደ አንድ የተረገመ ሰው ሆኖ ተሰቀለ እንጂ ርጉምም አይደለም፣ እርግማንም አይደለም። እርግማን እና ርጉም አይገናኙም። እርግማን ተግባር ነው። ርጉም ሰሪው ነው የሰራው የሰራው ሰው ነው እሱም ወይንም ደግሞ ያንን እርግማን የፈጸመ ሰው ነው ርጉም የሚባለው። እና መርገም ወይም እርግማን የተሰራ ወይም የሚሰራ ተግባር እንጂ ገባሪ ወይም ሰሪ አይደለም። ይህን ነው ልናይ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም በክርስቶስ ላይ አርፎ አገኘሁትና እንዴት ነው ክርስቶስ እርግማን የሚባለው? አንደኛ ቋንቋውም ትክክል አይደለም። እርግማን ተግባር ነው። ሰሪ አንድ ሰው የተረገመ ነገር ቢሰራ ሰውየው ርጉም ይባላል እንጂ እርግማን አይባልም። እርግማን ተግባር ነው፣ የሚሰሩት ነገር ነው። ያን የሰራ ሰው ደግሞ ያንን እርግማን የሰራ ሰው ደግሞ ርጉም ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሁለቱም በፈጣሪ ላይ ሊያርፍ አይገባም። ርጉም ሊባልም አይገባውም፣ እርግማን ምንም መባልም አይገባም። እርግማን ካልነው የቋንቋ ድክመት ነው። ይሄ ቋንቋን በትክክል አለማወቅ ነው። እርግማን ተግባር እንጂ ሰሪ አይደለም፣ ስራ ነው እርግማን እና መርገም ወይም እርግማን የተሰራ ወይም የሚሰራ ተግባር እንጂ ገባሪ ገባሪ ማለት ወይም ሰሪ አይደለም። ስራና ሰሪ ለይቶ ማወቅ ይገባል። ለምሳሌ ኃጢአት ወይም በደል የፈጸመ ሰው ርጉም ይባላል እንጂ እርግማን አይባልም። ርጉም ነው፣ ይሄ ሰውዬ ርጉም ነው ይባል። ለምን? የተረገመ ነገር ስለሰራ ማለት የተረገመ የምንለው ተግባሩን እንጂ ሰውየውን አይደለም። እና ስለዚህ ርጉምና እርግማን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መርገም ወይም እርግማን ሰውየው የፈጸመው ተግባር ነው። መርገም ወይም እርግማን የፈጸመው ሰውየው የፈጸመው ተግባር ነው። ይሄ ተግባር ነው የሚሆነው። ርጉም ካልን ግን ሰውየውን ሰሪውን ይሄ ርጉም ነው ካል ሰሪውን ለምን እርግማን ነገር ስለሰራ ርጉም ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰሪውንና ስራውን ለይቶ ማወቅ ማየት ይገባል እና ይልና በሁለተኛ ቆሮንቶስም ላይ ይህን የመሰለ የአባባል ስህተት ተጽፎ ይገኛል። ሁላችሁም እንድታስተውሉ ይሄ ምንድን ነው? በክርስቶስ ላይ ማረፍ የማይገባ ክርስቶስ በእነዚህ አሁን በሁለቱም ላይ እንመለከታለን። በኦሪ ማነው በገላትያ 3 13 ላይ እርግማን መባል አይገባውም። እንደ አንድ ርጉም እርግማን ሳይኖርበት እንደ አንድ ርጉም አንድ ርጉም ሊቀበለው የሚገባውን መከራ ስለኛ ብሎ ተቀብሎ እኛ ነበርን ርጉማን ተብለን መሰቀል፣ መገረፍ፣ በአደባባይ መዋረድ የሚገባን እኛ ነበረ። ስለኛ በአደባባይ ተዋርዶ ተገፎ ተገርፎ ተሰቅሎ አዳንን። በዚህ ምክንያት ከኦሪት መርገም አዳነን ነው እንጂ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆነ አይባልም። ስለኛ እንደ ርጉም ሰው ሆነ፣ እንደተረገመ ሰው ሆነ ማለት እንችላለን እንጂ ክርስቶስን ርጉምም አንለውም፣ ክርስቶስም እርግማን ነው አንልም። ይሄ ስህተት ነው። በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ ምን የሚል የተቀመጠው? ነገር ግን ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅንም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበረ። ይሄ እንግዲህ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። አሁን በዚህ ላይ ብዙም እንትን የምለው ነገር የለም። ወደ መጨረሻ ቁጥር ያለውን ነው የምፈልገውና ያንን በአግባቡ እንድናይ ነው። በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበረ። በእኛም የማስታረቅን አገልግሎት የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማለድ እንደሚማልድም የሚሉት አሉ። የሆነ ሆኖ አሁን በዚህ ላይ አይደለም ንግግራችን። ይሄ ሌላ ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ እነጋገርበታለን። ሆኖም ምን የምፈልገው ነጥብ ወደ ታች ያለው ነው። ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽርቅ የእግዚአብሔር ጽርቅ የሚል ነገር ነው ያለ። የእግዚአብሔር ጻርቃን ነው። ጽርቅ አሁን ሰው አይሆንም። ጻርቃን ካል ነው እግዚአብሔር ጻርቃን እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ነው የሚለው በስልሳ ስድስቱ ላይ እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው። ማንን? ኢየሱስና ኃጢአት ተግባር ነው ኃጢአት ተግባር ነው። ኃጢአትን የሰራ ሰው ኃጢ ይባላል እንጂ ኃጢአት አይባልም። ኃጥ ማለትና ኃጢአተኛ ማለት ኃጥ ማለትና ኃጢአት ማለት የተለያዩ ነገሮች ናት። ኃጢአት ተግባር ነው። የሚሰራ የሚከናወን የሚፈጽመው ሰው የሚሰራው ስራ ነው። ኃጥ ደግሞ ኃጢአትን የሰራ ሰው የሚጠራበት የቅጽል ስሙ ነው፣ ወይንም የተግባር ስሙ ነው። ኃጢአት ስለሰራ ሰውዬ ምን ይባላል? ሀጢ ይባላል። ሀጢ ይባላል እንጂ ሰውዬ ኃጢአተኛ አይባልም። ማን ይቅርታ፣ ኃጢአት አይባልም። ሀጥ ወይንም ኃጢአተኛ ይባላል እንጂ ሰውየው ኃጢአት አይባልም። ሰውየው ኃጢአት አይደለምና ለምን ኃጢአት ነው የሰራው እንጂ ሰውየው ኃጢአት አይደለም። እና አሁን እዚህ ላይ ክርስቶስን ስለኛ ኃጢአት አደረገው፣ ስለኛ ሀጥ ተባለ ነው መባል ያለበት። ስለኛ ሀጥ ተባለ እንጂ ኃጢአት አይደለም የሆነው ክርስቶስ። ስለኛ ኃጢአት የሌለበት ክርስቶስ ስለኛ ሀጥ በደለኛ ኃጢአት የሌለበትን ጌታ ኃጢአተኛ ነህ ብለው ሰቀሉት ነው መልእክቱ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልንረዳ ይገባናል። እና ዛሬ ቸሮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 18 እስከ 21 ላይ ባለው ነው። እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ ባጭሩ ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔር በቸርነቱ ከመርገም ከአበሳ እንዳዳነን ሁሉ ዛሬም በዓለም ላይ ከሚታየው መከራ በቸርነቱ ያድነን። በዓለም ላይ ያለውን ልዩ ልዩ መከራ ሁሉ በቸርነቱ ያሳልፍልን፣ ከአይነ ሞት ይሰውረን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ሰላማዊ ቀን ያውለን። እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና አምሹ፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና አርፍዱ። መልካም ጊዜ እግዚአብሔር በቸርነት ያገናኘን። መልካም ጊዜ ይሁንልን።